Pour moi, la partie la plus impressionnante, c'est quand on est en dessous du Rolex. L'impression de surréalisme quand on était en dessous. Je pense que je suis venu euh, ouais, plus de 1000 fois en 5 ans. Le Rolex, c'est un, peu, euh, c'est un peu ma maison. quoi. Oui, tous les jours en vient. Tôt, si j'arrive à me lever. Lors des révisions hmm, Quand j'ai le temps. En deux cours. J'habite ici. <laughs> principalement pour travailler, pour euh, réviser, étudier, faire des exercices. Mes amis sont ici, du coup, euh, on fait des petites pauses. Euh, c'est aussi un peu notre moyen <laughs> d'être ensemble. Pour emprunter des livres ou bien pour étudier Pour étudier mes, cours, parce que à la maison, c'est beaucoup plus difficile. C'est impressionnant, l'architecture, oui, elle est, elle est très curieuse et euh, on a envie d'y rentrer quand on voit de l'extérieur. Et, quand on est à l'intérieur, on est agréablement surpris. C'est un grand espace, il n'y a pas de, de murs, pas de cloisons, et il y a des vides de partout, et moi j'aime bien regarder dehors quand, je travaille, donc ça je trouve ça très agréable. C'est très beau en fait, c'est un icône pour l'EPFL et pour la Suisse aussi c'est beau dehors, dedans aussi, mais c'est pas pratique du tout. Euh, son côté ouvert et son côté complet. Euh, parfois, ça nous, arrive de passer des, journées complètes ici, on peut vraiment tout trouver, il y a de la restauration, etc. ce qui nous permet de travailler, de s'en sortir du bâtiment aussi, de déjeuner, pas de retourner travailler euh, le plus rapidement possible. La, manière dont l'acoustique est gérée, je trouve ça assez extraordinaire, le fait qu'il n'y ait pas de mur et que dans les zones silence, on n'entende pas ce qui se passe. C'est la bibliothèque parce qu'on peut euh, travailler euh, assez calmement. À l'intérieur de la bibliothèque, entre la zone où, qui est très silencieuse et la zone qui est plus bruyante. Comme ça, j'arrive à un équilibre. Je m'endors pas, mais je peux travailler. <laughs> Je vais en bibliothèque maths. Enfin, ce qui est considéré par tous les élèves comme l'endroit le, le, plus calme. Moi, j'aime beaucoup travailler dans les bulles. Parce que c'est vrai qu'il y a ce côté, euh, un petit côté privé où on peut travailler avec en groupe et faire des projets, on, peut, est un peu plus libre de discuter tout en ayant un, endroit fermé où on puisse être concentré quand on a envie d'être. Il n'y en a pas tant que ça, je trouve, par rapport au nombre d'étudiants et euh, au nombre de gens qui ont des projets à faire. Donc euh, c'est juste qu'il faudra en avoir un plus, mais c'est très sympa d'y travailler en tout cas. Le fait qu'il y ait un espace euh, silence. Comment dire, comme il y a beaucoup de personnes autour, on fait plus trop attention et du coup on, on est concentré en fait dans notre J'aime bien le, coin un peu pouf et tout ça pour, euh, pour se reposer de temps en temps. Et puis sinon, euh, juste en face de la cafette, euh, j'aime bien bosser un petit peu ici dans mes pauses comme ça. C'est assez cool parce qu'on peut discuter et puis c'est pas trop brillant non plus. Ah, c'est assez, large, ça nous permet pour moi en tout cas de venir après le, le travail et puis de continuer à, étudier jusqu'à tard le soir si j'arrive à 16h, euh, bah, j'aimerais bien travailler, avoir une journée où je travaille jusque très tard en fait. Quand il y a les examens, euh, il devrait être ouvert euh, toute la nuit. Il y a beaucoup de choses à, disposition, soit pour travailler, ou soit des autres types de livres qui, sont aussi, qui permettent aussi de, de, se vider un peu l'esprit. Moi j'essaye d'aller de temps en temps quand je dois aller faire des recherches pour mes cours. C'est pratique de pouvoir euh, euh, emprunter des documents soi-même. Des places lors des révisions. <laughs> C'est vrai qu'il y a besoin de plus, d'espace pour travailler. C'est compliqué parce que l'infrastructure ne permet pas de, mettre des tables, des chaises, parce qu'il y a, beaucoup de, de, Un petit peu de ventilation en été, parce qu'il fait un peu chaud parfois. <laughs> vague, <laughs> mais c'est par rapport à la forme. Utile. Tranquillité. Surprenant. Efficace. Imposant. Beau. Euh, lumineux, spacieux. Euh, original, je dirais, c'est le bon mot. Je dirais tranquillité. Lumière. Euh, silencieuse. Studieuse. Complète.